Hoje eu vou mostrar como tirar o erro 1015 do iPhone 3G. Nesse momento, você precisa de três programas aqui, ó. Vou mostrar. Você vai precisar do iPhone 23, esse número aqui, ó, Custom Restore e esse aqui, ó. iPhone tata, tá, tá, Story. E o Red Snow. Os, pra baixar isso aí, tá no link, tá? Principalmente você vai fazer isso aqui. Clica no Red Snow. Clica de volta no Red Snow. Red Snow. Vai carregar isso aqui. E vai abrir tá indo, deixa eu ver. Aí, apareceu aqui. aqui Você clica em Browse. Browse. Ó, tem que conectar o teu iPhone 3G aqui, ó. Ó, meu iPhone não tá em modo DFU não, tá, gente? Mas, olha... É, eu vou mostrar esse vídeo com... Por cima, sem o iPhone 3G. Ah, nem vou engatar ele aqui porque nem vou Ó, você abre o, o, o, o browser lá, né? Abre, clica aqui, browser abrir o Wallet Snow, clica em Browse, daí você, em vez de colocar em Custom Restore, se coloca em Restore. Esse Custom Restore é pra, mais pra frente. Aí. Line. Você vai, não vai clicar nesses aqui, ó, não. Você vai clicar no Justin Death Mode, aqui no último. Next, next. Daí aqui ele vai pedir para ficar em modo DFU, DFU Mode, né? Aqui você fica apertando ó, por 10 segundos esses dois botões, né? 10 segundos. Depois solta esse aqui e aperta por 15 segundos esse aqui, ó. Ó, já tô mostrando aqui, ó. 15, é. vai dar erro no meu porque o meu tá fora do cabo, né? Ele tá sem o DF1 mode. Ó, deu erro. Daí se der certo ter lá DF mode, você sai daqui. E vai aqui no no iTunes. Abre o iTunes. Não. Daí quando ele identificar teu iPhone, eu tenho que conectar ele aqui. Espere um pouco aqui. Olha, ele vai identificar meu iPhone, né? Mas não, ó. Quando você fazer aquilo lá, você deixa teu... Um, dá certo, né? Se der certo com o Death Mode, você não tira do cabo, nem tira do modo Death Mode. Vem pro iTunes, que ele vai detectar teu iPhone. O meu não tá de detectando. Aí. Vai aparecer aqui. Ali, ó. Quando você fazer isso, isso aqui não vai aparecer. Isso aqui não vai dar pra você clicar, nem isso aqui vai aparecer. Vai aparecer Restore iPhone. Mas quando você clicar em história iPhone, você vai clicar nessa tecla aqui e ficar... Se, ah, se, essa aqui, ó, ficar segurando, ó. Você vem aqui, clica, vai abrir uma, uma página. Ó, abriu a mesma página do que o, do que o browser lá, né? Você vai, em vez de Restore, você ah, clica em Custom Restore. Eu não vou clicar porque eu já fiz no meu isso, Tá? Você clica em Custom Restore, ele vai começar a extrair o software, né? Vai começar a extrair o software. Daí, quando terminar, parar aqui, aparecer a maçãzinha aqui, né? Vai começar a iniciar teu iPhone e ele vai ficar normal. Igual, vai ficar igualzinho a esse, ó. Normalzinho. Tá, gente? É a App Store, telefone. Normalzinho. Tá? desculpa por não ter feito com o iPhone 3G, tá? É que eu não tinha certeza se o, o, o esses programas são certos, tá? Falou.